دل رو بیو در بس مادر میخونیم چون که جمادره از ایشتیم سر بلند باشیم شکرانه هر نگاهی گرم داشت شکرانه هر صدای نرمد آچه ای آچه آچه توانی جانم آچه یه نوری سرمه ریخانه دانم آچه آچه توانی جانم آچه یا کسی موزرو گوهر میخواهم یکی آسمان دیگر اختر میخواهم دلی من از همه گنجی گرانتر ای دعای حکمتی آچه میخوام ای دلی من از همه گنجی گرانتر ای Гедої матір очах піхла.